prière pour invoquer la protection de l'archange Michael le Saint-Ange Michel, ou Saint-Michel, est heureux de vous aider dans tous les domaines, et à tout moment. Vous pouvez l'inviter à se connecter à vous, pour recevoir sa guidance, la miséricorde divine et la bénédiction, dans un endroit calme. Respirez profondément, et invoquez-le avec la prière suivante par exemple, en lien direct avec le Seigneur, et avec tout ce qui est, j'appelle maintenant l'archange Michael. Archange Michael, mon ange gardien, Rejoins-moi et connecte-toi à moi en cet instant. Je te demande de me protéger, de m'élever, et de m'inspirer à vivre en alignement, avec mon plus grand bien, et de guider mon cœur vers le droit chemin. Entoure-moi de tes ailes d'amour, et tiens-toi devant moi, bénissant mon énergie avec tes qualités angéliques de force, de courage et de vérité. Merci de libérer tout ce qui m'empêche de faire pleinement et complètement l'expérience de l'amour et de la lumière présente à chaque instant libère tout ce qui ne me sert plus dans la lumière du divin, et remplis le vide d'amour inconditionnel, de lumière et de compassion. Guide-moi sur mon chemin, et aide-moi à accomplir mon but authentique, selon la volonté éternelle de notre Père et de l'amour divin, pour le plus grand bien. Merci. Prière pour invoquer la protection de l'archange Michael Le Saint-Ange Michel, ou Saint-Michel, est heureux de vous aider dans tous les domaines, et à tout moment. Vous pouvez l'inviter à se connecter à vous, pour recevoir sa guidance, la miséricorde divine et la bénédiction, dans un endroit calme. Respirez profondément, et invoquez-le avec la prière suivante par exemple, en lien direct avec le Seigneur, et avec tout ce qui est, j'appelle maintenant l'archange Michael. Archange Michael, mon ange gardien, rejoins-moi et connecte-toi à moi en cet instant. Je te demande de me protéger, de m'élever, et de m'inspirer à vivre en alignement, avec mon plus grand bien, et de guider mon cœur vers le droit chemin. Entoure-moi de tes ailes d'amour, et tiens-toi devant moi, bénissant mon énergie avec tes qualités angéliques de force, de courage et de vérité. Merci de libérer tout ce qui m'empêche de faire pleinement et complètement l'expérience de l'amour et de la lumière présente à chaque instant. Libère tout ce qui ne me sert plus dans la lumière du divin, et remplis le vide d'amour inconditionnel, de lumière et de compassion. Guide-moi sur mon chemin, et aide-moi à accomplir mon but authentique, selon la volonté éternelle de notre Père et de l'amour divin, pour le plus grand bien. Merci.